Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie man mit einer Kordi eine Palme hochklettert. Also ich habe von den Locals gelernt, man macht sich das hier so zwischen die Füße Aha. und geht dann damit den Baum hoch. Bestimmt ganz easy. Ab geht's, Little Monkey! <laughs> okay, egal, ich gehe einfach hoch. Hm. Musch, tut ja nicht weh. <laughs> Olin, stürzt sich ab. Das hat ja schon mal gut geklappt. Naja, war ja auch der First Try. Zweiter Versuch, jetzt mit der Leash an den Händen. Klappt aber auch nicht so hundertprozentig. So, jetzt sind hier so ein paar afrikanische Kinder dazu gekommen, die Linus jetzt erklären, wie man <laughs> es richtig macht. Also es geht doch mit einer Koalish, man braucht nur die Skills dafür. Ah, ah, oh, tut das nicht weh? jetzt muss auch natürlich schaffen, wenn der kleine Junge es auch geschafft hat. Oh. <laughs> Juhu! <laughs> Coconut! Ah, jetzt müsst ihr ihn noch öffnen, wa? Ja. Soll ich ein Messer holen? Die Kokosnuss-Profis. Ich sehe schon, wie er sich durch den Finger sticht, ey. Ich kann damit umgehen. Ja? Genieststützverletzung. Oh nein! Alles für die Aufnahme. Ich bin das, wenn ich hungrig bin. Ja. Voll cute. Uh. So, die erste Hürde ist geschafft. Die grüne Schale ist ab. Oh, Monkey! Mon hey, Monkey. Muschi, nimm ihn weg! <laughs> Jetzt hat er ein Stück abbekommen und er ist zufrieden. Na, schmeckt die Kokosnuss? Mm, tasty. Wanna try? Yeah, try. it's delicious, no? Ne? Very tasty. But it's a lot of work getting sweets. Monkey. Wow. <laughs> Enjoy! Guten. Gibt nochmal ein Resultat. Ja. Also wir haben es geschafft, mit Hilfe der Locals hier den Kokosnussbaum zu bekommen. <laughs> you are the boss. <laughs> Coconut Boss. ja, da geht's aufs Wasser.